Dalam pada itu, sempena bulan kebangsaan, warga daerah Papar digesa bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan cinta ke negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Setakat ini, lebih 85% warga Papar penuh semangat mengibarkan jalur gemilang. Pegawai Daerah Papar Gulam Rasul Hapil mengingatkan seluruh masyarakat daerah ini menyambut bulan kebangsaan dengan patuh prosedur operasi standar ditetapkan demi kesejahteraan semua. Música Halo guys. Halo. Halo. Ya, Maci. Halo guys, ini hari kita akan teruskan perjuangan kita. Nah, kita akan berjumpa dengan Dio ini. Universiti Polio Sabah PRGS di sekitar kawasan anda Oleh itu, anda dijemput hadir bersama anak-anak Januari 1971 Disebabkan keadaan parlimen apakah lagi dalam keadaan darurat yang terlalu memiliki kuasa untuk kekuasaan tertinggi negara sedang habis berapa 这个我我去扫。Mari tutupi muka anda. Okey. Jangan anda mengikuti SOP ya. Ha. Jadi kalau dapat kita jalankan sebelah sini ataupun sebelah sini lagi boleh ya. Dan saya imbang lah. Bagi mengatakan manis, banyak kita sama-sama menyanyikan lagu negaraku dan juga Sabah Tanah Airku. bagi sekadar untuk ya, syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat uh, melaksanakan satu program uh, khas uh, sebelah hari kemuntahan dan juga hari Malaysia uh, sudah sebelah sebuah kampung telah mereka lagi iaitu uh, program IOW dan juga uh, penyerahan bendera uh, kepada kampung-kampung yang telah sini pasti jadi uh, dengan adanya suami uh, eh, program pada waktu ini, uh, kita dapat memberi kemarahan dan takut dan memperingati bahawa apakah peranan-peranan yang kita mainkan ataupun uh, di apa di sekitar uh, di semasa pada diri kita, masyarakat kita dan menjadikan diri. Jadi uh, untuk mengembangkan bandara ini adalah satu lambang kesetiaan kita pada negara, kan? Tanpa memilih apa kepada saya ke berbagai kerja yang penting bagi bagi dari malaikat mempunyai apa ni ada ada hati bahawa eh, satu kemegahan pada diri itu bahawa negara kita ini ada merdeka dan apa ni terdapat kita sudah belum berpenjajah. Jadi eh, saya menemukan bahawa eh, supaya awalan kita telah memberi arahan kepada Ketua Jawata untuk mengembalikan bendera-bendera di, di Perlis Masing-Masing. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ketua Jawatan di Jawa ini sebab telah dapat rasa-rasa semua jabatan seperti kita dari Kuasa Sejarah. Kesempatannya, tentang kepada Dr. Menara, Adi Bawa, Pimpinan Saudara Tua Jawa, sebab dapat uh, apa ni, uh, kita masuk program kita pada kali ini, juga kepada uh, eh, OKK, sama kita, kita Bajok Daerah, dan juga kita di Universiti ini, sebab sama-sama kita apa ni, uh, menyawat dan juga sama-sama apa ni uh, menjalankan aktiviti pada pada tahun ini jadi uh, uh, itu saya kepada saya sekian eh, wabillahi taufik wa ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik uh, kita di atas ucapan aluan uh, sebentar tadi. Selamat sejahtera. Okay, para orang kita semua lihat dan dihindari daripada terjangkiti penyakit COVID. -nya. Jadi uh, untuk pagi ini bukan juga cerah malam, tapi uh, info kepada penduduk atau orang awam kepada ketua jabatan yang ada uh, yang punya apa ni uh, anggota di bawahnya yang ada anak dan yang umur di bawah dua tahun dua belas tahun ke bawah. Jadi uh, untuk makluman kepada uh, kita semualah. Uh, ah, sekarang ni sebenarnya kempen ah, untuk kit apa ni ah, untuk polio ni kita bermula pada bulan Mac lagi. Okey, pada bulan Mac lagi kita sudah mulakan kempen. Uh, disebabkan uh, ditambah telah mencatatkan satu kes polio yang kalau ikut kita kan Dekat 26 tahun tidak pernah ada polio jadi uh, eh, memang diisytiharkan negara Eko Malaysia bebas polio tapi oleh kerana mencatatkan satu kes terjadi di negeri menyebabkan eh, apa ni dan eliminasi eh, polio ini telah ter terbatal lah. bendera daripada Negeri Israeli Pakawan Bapak sebelum diserahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Kita berikan tepukan yang terus kepada Tuan Jai Gulam Ahli Rasul penerimaan bendera kepada pegawai dan pakar. Dan uh, teruskan lagi penyerahan uh, poster uh, COVID-19 daripada pegawai kesihatan di papar kepada Cik Tuhan juga nama di Rasul. kita nampak uh, dah lebih kurang 85% lah uh, masyarakat uh, ah, komuniti telah menyahut kita punya saranan supaya dapat bersama-sama mengibarkan bendera di daerah papan. Jadi apa yang kejemaan kita uh, supaya uh, sikap uh, keprihatinan sikap tanggung jawab pada masyarakat kita tuntut supaya dapat mengembalikan bahawa uh, bukan saja kita uh, menyambut uh, perayaan ini pasukan saya mengatakan tak keluar punya berstadi tapi semangat uh, kenegaraan uh, supaya tercemat di hati ini agar berharap ini akan nyanyi uh, tulisan dari masyarakat tanpa ada apa paparan di mana-mana jadi kalau bergerak seperti ini kita sudah biasa kita makan jadi tidak menjadi paparan berita bahwa uh, masyarakat uh, tahu dan paham apa peran masyarakat. Eh, pada setakat pada hari ini kita dah nampak 84 tapi insyaallah kita ada kurang ada 2 minggu lagi kurang seminggu kalau betul, jadi kita akan memperdapatkan lagi dan kita akan memberi eh, memberitahu lagi dan menghubungi kepada mereka terutama di kampung eh, jadi uh, pertama sama di sini adalah ketua daerah uh, Bapak Bapak uh, PJ kita mengharapkan supaya komuniti kampung dapat eh, kita tahu ah, mana yang ah, malu ini untuk menggalakkan juga ah, mereka yang dapat sangat dengan Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program Info on Wales Anjuran Jabatan Penerangan di Papar. Dianggarkan lebih 50 kaki tangan awam hadir dalam program berkenaan turut diadakan sesi taklimat terbingkas daripada Pejabat Kesihatan Kawasan Papar berhubung isu pembeksinan polio.